СТ, ты кто, чувак? Ваши документы. А, да, у меня нет документов. Документы. Я не понимать. Наташ, расскажите, как вы здесь оказались? <laughs> Я понятия не имею. Вы готовы учиться на воде? Эм, первый такой водной урок. Нет. Как нет? Я чувствую, что я сейчас сяду в машину и буду Да, судя по Валентина лицу, мне кажется, как-то дует много, что ли. То ли температура за бортом, то ли снег. Ну, вот такая вот история интересная. Ну, попробуем сейчас. чебуратор. У меня плавка обледенела У него торс обледенел. А чё ты не? А чё ты? Бля, извините, я вас всех подвожу. Буду хорошим мальчиком. Yo. Yo. Бля, можно не сейчас? Этот закат, как апельсиновая корка Розовые облака, я мечтал о них так долго Чтобы как школьник провожать тебя до дома А на прощание целовать, но только щечку, oh my God! Ребята, я вас всех помню Тону в глазах красивых, томных, томенных Целую в губы первых поняли Бутылочка вина И зонтик спрячемся от дождика Или сломаем его к черту Ведь это дождь летний, ведь это дождь теплый Капли повисли на ресницах, выжимаю майку Иду по торсу как мужик, но ну, как обычно, знаете Читаешь текст или рисуешь граффити Мне до звезды я хочу жадно хапать летнего сети Хочу на улице свободные часы Мы как всегда настроены и нет причин грустить Запрети мне носить аэрмаксы Запрети мне голову на лысо брить Запрети мне на улице драться Я все равно буду, буду тебя любить Запрети мне носить аэрмаксы Запрети мне голову на лысо брить Запрети мне на улице драться Я все равно буду, буду тебя любить Мы катали, катали Катали, катали, катали, катали, катали валиком по стене Мы писали, писали, писали, писали, писали, писали, писали твое имя во мне Только тебе, только тебе одной, зайка Я дам все свои найки, я дам все свои банки Я не еду на мутки, я не гоняю на выезды Я только с тобой, моя крошка, все остальное мне до пизды Какие нахуй движухи, какие нахуй куски Мы с бокалами смотрим кино точно знать, больше звезд мы можем поднять. как сильно ты любишь меня, говори мне только об этом Ты парни заколдовала, ты колдунья, наверное Запрети мне носить Air Maxы, Запрети мне голову на брить Запрети мне на улице драться Я все равно буду, буду тебя любить Запрети мне носить Air Maxы, Запрети мне на голову брить Запрети мне на улице драться Я тебя сломаю, придурок <laughs> У нас на баню больше похоже. Не, не пришили. Пол пальца. Смотри, приседает под каждую волну. едем с кайтовой каталочки э, с воды. <laughs> Да, или как, как это правильно? По воде. Вилами по воде. Уже не метет.